Moi, je sens le pédophile. Je sens, quelqu'un qui est pédophile. En fait, je cherche un nom qui fait genre euh, vampire, méchant. Tu vois, comme c'est un enfant de riche, il a envoyé les fanfares. Parce que chargeur de Rokia, ça peut pas charger mouna. Je suis de retour, ça mange. Je suis de retour, ça mange pour une nouvelle vidéo. Grâce revient pour une nouvelle story time français. Non, ça vous dit pas Ok, on arrête. Je me suis absentée pendant trois semaines, c'est vrai, c'est beaucoup. Et je sais que vous m'avez manqué. Mm, mm, je vous ai manqué. Mm, ça peut être une chanson. Ça peut... Oh là, attends, j'ai Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle story time parce que j'ai réalisé que la story time que j'avais fait précédemment, là, vous avez aimé. Vous m'avez envoyé des messages du genre euh, grâce, plus de story time, grâce, tu me manques. Copine, copain, assieds-toi bien parce que cette histoire-là, c'est l'histoire d'une jeune fille de 24 ans qu'on va appeler Isabelle. Pourquoi Parce que euh, elle est belle. Grâce a toujours voulu être comédienne et faire rire la foule. Mais sous la pression familiale, elle reste étudiante en médecine et parfois elle repense à son rêve perdu, ce qui lui plonge dans une profonde dépression et stupidité. Ce que vous devez savoir sur Isabelle, c'est que euh, Isabelle sort avec un gars qu'on va appeler Christopher. Christopher et Isabelle sortent ensemble depuis un mois et demi et ils vont bientôt fêter leur deuxième anniversaire de rencontre. Par anniversaire de rencontre, je veux dire le jour où ils ont dit ok, je regarde pas ailleurs, je regarde pas ailleurs, tu vois, on est comme ça et tout. En fait, je sais pas si c'est un sens, si... Euh, euh, oui, je pense que ça, ça, ça existe, oui. Dites-moi dans les commentaires anniversaire de rencontre, ça existe ou pas parce que je sais pas trop. Pour continuer l'histoire, ce que vous devez savoir sur Christopher, c'est que de 1, il a 27 ans. De 2, son père, c'est un PDG d'une grande société. De 3, il vient d'une famille très très riche. Pour le deuxième anniversaire de rencontre Christopher a décidé d'organiser un petit dîner où il va inviter euh, Isabelle, et puis aussi il va inviter euh, son père. En plus de ça, Isabelle ne sait pas que Christopher va lui demander un mariage, tu vois, donc ça va être un peu, oh là là, tu me demandes un mariage. Vous voyez euh, comment les filles réagissent. Bon, pas toutes les filles, mais en général, n'est-ce pas le jour du dîner arrive, Christopher en mode bien sapé, séduisant. Et son père, on va l'appeler... En fait, je cherche un nom qui fait genre... Euh, vampire, méchant. Oh! Vincent C'est Vincent on n'adore pas nous, hey Oh là j'ai galéré pour trouver Vincent, mais bon, à la fin, j'ai trouvé donc ce Vincent. On continue l'histoire <laughs> Isabelle se pointe euh, avec 15 minutes de retard, mais elle était dans son 31, c'est-à-dire que, oh là là, Isabelle, qui pendant le dîner, bon, vous savez déjà ce qui se passe dans un dîner où on bavarde, on rit, on monte et on saute et tout ça. Ce que vous devez savoir sur Isabelle, c'est que Isabelle vient d'une famille pas pauvre, pas riche. Donc son père, il est quoi Agriculteur et sa mère, elle est pharmacienne. Et puis elle-même, en fait, elle n'a pas d'emploi et puis elle cherche du travail. C'est ainsi que Vincent lui a proposé du travail. Isabelle est en mode oui, oui, moi, ok. Mais si seulement elle savait que c'était le début de son calvaire. Hum, Christopher, il a décidé, ok, tu vois, c'est le moment, j'en profite pour lui demander un mariage. Christopher, il a fait le classique, tu vois, comme c'est un enfant de riche, il a envoyé les fanfares, il a envoyé même ses parents comme surprise. Il dit, bébé, chut, je vais t'expliquer. Il a commencé à faire son discours. Isabelle était en mode, Bon, en fait, euh, je sais pas pourquoi je voulais juste faire cette partie-là. C'était émouvant. Donc, euh, ses parents, ils étaient en mode, oui, oui, ma fille. Pendant que tout le monde était content, Vincent était en mode, fait, euh, lui, il était, il était énervé parce qu'il se disait non, que lui, il veut Isabelle. Donc, Vincent, 53 ans, coureur de jupons, qui cherche surtout les petites filles. Je sais pas pour vous, mais moi, je sens le pédophile. Je sens, quelqu'un qui est pédophile. Un mois de bonheur passe, deux mois de bonheur passe. Hum. Donc, c'est le troisième mois qu'elle a commencé à travailler. Oh, je vous ai pas dit que pendant le premier mois le deuxième mois de bonheur, elle a quitté la maison de ses parents pour aller chez Christopher. Donc, elle vivait dans cette mention. Et il lui fallait du temps de s'habituer. Parce qu'en fait, euh, rappelez-vous, elle n'est pas habituée à la richesse. Elle est habituée au... <tsk> Oh, tu vois, donc imagine, tu arrives dans un coin. Oh, elle est servante. Oh, ah, ah, tout ça pour moi. <clears throat> Venez. Venez. <laughs> Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai déborde d'énergie, c'est abusé, c'est même pas légal. Le troisième mois, elle devait commencer euh, son boulot dans la société de Vincent en tant que sa secrétaire. La première semaine en tant que secrétaire s'est bien passée. après quelques semaines, Isabelle commençait à ne plus se sentir à l'aise. C'est-à-dire que quand elle va déposer des dossiers dans son bureau, il lui fait des yeux doux. Il se comportait d'une manière qui n'était pas assez normale parce que en tant que mon beau-père, tu ne dois pas faire ça. Tu dois pas essayer de me caresser d'une manière. Tu vois les trucs comme ça là, ça fait bizarre d'être. Oh là là, il y a le soleil c'est le soleil que je vois. Finalement, après un mois, j'ai pas vu le soleil. Maintenant, tu sors le soleil. Tu sors le soleil. C'était pas tant. Un beau lundi, Vincent se réveille énervé parce qu'il réalise que toutes ses méthodes de séduction ne marchaient pas. Tant euh, les copines précédentes de Christopher euh, cédaient toujours. Alors il a décidé de passer à l'étape 2. Bon, c'est pas la sorcellerie, calmez-vous, c'est la tentation. Non, un jour dans son bureau, euh, Isabelle venait lui donner des documents et tout ça. Vincent essayait de la convaincre. Vincent essayait de lui dire Oh, faut sortir avec moi, que je suis l'homme parfait, je vais te donner de l'argent, que je vais te donner le monde, les gens vont te vénérer, monter, descendre, tout ça. Il a même Essayer de la toucher, de la forcer. Elle s'était sentie mal à l'aise. Ouais, je grave mal à l'aise. Comme vous pouvez le constater, le soleil il a disparu. Dieu merci parce que ça devenait un peu du n'importe quoi. Mais ça va. En fait, euh, quand je réfléchis, c'est pas du n'importe quoi. Ça faisait un style. Oui, le style 20, tu vois, le style d'Instagram, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Commenter euh, oui pour le soleil ou non pour le soleil. Est-ce que le soleil gagne ou pas Et je pense que comme ça, c'est mieux. Après ça, Isabelle en avait marre. Elle est partie voir Christopher, elle lui a raconté tout ce qui s'est passé depuis euh, qu'elle a commencé. Christopher, il était genre fâché que non, vous êtes là, vous aimez mentir sur mon père. Mon père va jamais me faire ça, je le fais trop confiance et tout ça. <laughs> je des fais trop confiance et tout ça. Dieu merci, à ce moment-là, Isabelle s'est rappelée que dans chaque bureau des patrons, il y avait une caméra de surveillance. Donc c'est ainsi qu'elle euh, est partie, elle a montré à Christopher. Oh, Christopher était vénère Donc il a porté plainte. Oui. Non, en ce moment je vous parle, Vincent, il est à la prison municipale de Yaoundé. Ouais. Moi, je pas mentir j'aime bien la fin. Quand je réfléchis, cette histoire me fait penser à un passage de la Bible. Si vous êtes chrétien, chrétien, vous devez euh, savoir de quoi je parle. Donc, c'est le passage où Jésus marchait dans le désert. Bon, en ce temps de carême, Jésus marche dans le désert. Et le diable essaie de le tenter en disant, si tu es fils de l'homme, saute. Si tu es fils de l'homme, fais ci, fais ça. Et le diable utilise deux moyens pour nous détruire et nous détourner de Dieu. Donc, il utilise le sexe et l'argent. Et en fait, c'est ce que Vincent essaie d'utiliser pour détruire Isabelle et Christopher. Mais au nom de Jésus, il a été vaincu. Donc, mon conseil conseil pour vous, c'est et priez. Avec la prière, le diable sera toujours vaincu. Je vous souhaite un très beau carême. Que l'Esprit Saint soit avec vous. Bon, en fait, je commence à prêcher. Mais bon, ça va. Oh là là, le soleil, mais, mais pars. Mais pars le soleil. Qu'est-ce que tu me veux, toi C'est le jour où je suis inspirée pour faire ma vidéo que tu viens tout gratter Oh là là, je suis trop vénère vous avez compris de cette histoire C'est votre tour. Vous avez aimé Plus de vidéos, moins de vidéos, plus de story time. Graciously Grace, on adore pas nous. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo parce que Graciously Grace will always be back. <laughs>